Mehdi Hüseyn, Kərəm əfsanəsi. Mən bu hekayədə bir igiddən danışacağam. Bu igidi el arasında Qaçaq Kərəm adı ilə tanıyırdılar. Kərəm öz dəstəsi ilə bərabər dağlarda, dərələrdə yuva salmışdı. Onun qan düşməni İsrafil ağa da özü kimi qüvvətli, cəsur bir adam idi. Yalnız bir fərqləri vardı. Kərəm çar divanından qaçaq düşmüşdü, İsrafil ağa isə çar himayəsində yaşayırdı. Günlərin birində hələ obalar yaylaqda ikən, Kərəm dəstəsini çəkib arvad uşağını görməyə gəlmişdi. Dostları dəyələrə dağılışıb, paltarlarını çıxarmadan aynalı tüfənglərini yanlarına qoyub yatmışdılar. Kərəm özü isə alaçıqda yorğan döşək saldırıb uzanmışdı ağır və məşəqqətli yorğunluğunu unutmaq istəyirdi. Amma onun gözlərinə yoxu getmirdi. Düşmənini unuda bilmirdi. Kərəm gecədən xeyli keçmiş qalxıb alaçıqdan eşiyə çıxdı. Gəzindi. Ətrafı yoxladı. Bütün oba sanki əbədi yoxuya getmişdi. Adətən sayıq yatan qapı itlərindən də səs-səmir gəlmirdi. Kərəm isə düşməninin hər dəqiqə qəfildən hücum eləyə biləcəyini düşünürdü. O gəzinə-gəzinə obadan biraz kənarda hündür qayanın dalına girib, keşik çəkən dostuna yanaşdı, qəsdən pıçıltı ilə soruşdu. Yatmısanmı Mərdan? Cavan qaçaqda yorğun idi, amma yatmamışdı. Xeyr Kərəm dayı, dedi. Əgər yuxu məni üstələsə, barmağımı kəsib duz basaram. Duzun varmı? Var Kərəm dayı, deyə Mərdan çuxasının vəzdəsini göstərdi. Yaralı barmağa duz basmaq vəfalı dost nəzərində o qədər də fədakarlıq deyildi. Kərəm Mərdana bir söz demədən yenə gəzindi, yenə ətrafı dinlədi. Bu sakit, səssiz aləmdə hər şey rahat idi. Yalnız Kərəmin ürəyi rahat ola bilmirdi. Oba üzərini çəm bürümüşdü. Axşamüstü mavi göyün boşluğunda gözəl bir gəlin ədası ilə süzən ay indi hardasa gizlənmişdi. Kərəm çox gəzib dolandı. Tez-tez çəndən sıyrılıb çıxan yollara çox nəzər saldı, amma heç bir ins-cins gözünə dəymədi. Kərəm yenə də sakit ola bilmədi. Görünür İsrafil ağa bizim gəlişimizdən xəbər tutmayıb, yoxsa indiyəcən harda olsaydı, dəstəsini çəkib üstümüzə gələrdi, deyə düşündü və alaçığına qayıtdı. Qaranlıqdan arvadının səsini eşitdi. Kərəm, gözümün nuru, gəl uzan, mən qalxıb keşiyini çəkərəm. Vəfalı qadın köksünü ötürəndə kədər dolu bir ah çəkdi. O, yaşarmış gözlərini göyə dikib Allaha yalvardı. Ey böyük Tanrı! mənim balalarıma rəhmin gəlsin. Kərəmin ürəyi poladdan möhkəm, ipəkdən yumşaq idi. Arvadının xeyirduası onu da qəhərləndirdi. Qəm yemə, gül sabah, dedi. Yaman günün ömrü az olar. Qadın dinmədi. Ərinin səsindəki qəm nidaları onun qüssəsini daha da artırdı. Kərəm uzandı. Tüfəngini yorğanının üstünə qoydu. Azca yatmaq və dünyanın dərdini, kədərini unutmaq istədi. Gecə o qədər uzun, saatlar, dəqiqələr o qədər ağırdı ki, nəhayət Kərəmin gözləri qapandı. Şirin yuxu o mərd, o qüdrətli igidi də məğlub elədi. Kərəm nə qədər yatdığını bilmədi. O yalnız hava işıqlaşmağa başlarkən oyandı. İndi artıq qorxu azalmışdı. İsrafil ağa gündüz hücum fikrinə düşə bilməzdi. Kərəm yerindən qalxaraq alaçığı tərk elədi. Obanın şimalında, dünən keşikçinin dayandığı qaya dibində pıx-pıxla qaynayan muncuqlu bulağa tərəf getdi. Hələ gənc yaşlarından sevdiyi bu gür çeşmə ən əziz xatirələri ilə bağlı idi. Kərəm tüfəngini qayaya söykədi, patron daşını açıb daşın üstünə qoydu, çuxasının ətəklərini qatlayıb kəmərlərinə keçirtdi, qollarını çırmadı. Buz kimi soyuq suda doyunca əl üzünü yudu. Əgər bu dəmdə güzgüyə baxsaydı, geniş alnındakı xəncər yerinin qaraşın saqqalına, uzunsov qırxıq başına, qalın burma boğlarına, nə isə daxili kədərlə yanan tünd qara gözlərinə necə yaraşdığını duymamış olmazdı. At belinə qalxanda saçaqlı papağı və qara yapancusu onu nəhəng bir qartala oxşadırdı. Amma indi bulaq başında yuyunan vaxt Kərəmi sadə və sıravi kənd dəliqanlısından fərqləndirmək çətin idi. O yaylıqla əl-üzünü silib daş üstündə oturdu. İstər-istəməz dərin düşüncələrə daldı. Özünün, ailəsinin, dostlarının taleyini fikirləşdi və namərd zəmaniyə lənət oxudu. Kərəm bilirdi ki, onu arvad uşağından, el-obasından didərgin salanda bu zəmanədir. İsrafil ağanı öldürsə də, həyat onun üzünə gülməyəcək. Kərəm gənclik illərində indiki kimi qaraqabaq deyildi. O gülər, oynar, zarafatlaşardı. Qəhqəhə çəkəndə qənd kimi ağ dişləri görünər, dağdərədə əks-səda verən səsi köhlən atın kişnəməyini xatırladırdı. Yox, görünür alnıma belə yazılıbmış, el-obadan uzaqda, qürbətdə ömrümü başa vurmaqdan qeyri çarəm yoxdur deyə düşünərək patrondaşını çiynindən aşırdı. Tüfəngini də götürüb obaya qayıtdı. Alaçığa girmək istəyəndə qapıdan sağda, çətənin dibində gözünə bir patron sataşdı. Kərəm duruxdu və dərhal qeyri-ixtiyarı patondaşını yoxladı. Bu mənim deyil, deyə xəyalən yoldaşlarını danladı. Böyük oğlunu göndərib onların hamısını çağırtdırdı. Bütün dəstə yığışandan sonra əlindəki patronu yuxarı qaldırıb dostlarına göstərdi. Töhmətli nəzərlə bir-bir onları süzərək hamı eşitsin deyə ucadan soruşdu. Bu kimindir? Qaçaqlar tez tələsi patrondaşlarını yoxladılar. Kərəm bir də soruşdu. Kimindir, hə? Heç kəs patron itirməmişdi. Kərəmin rəngi kömür kimi qaraldı. Ay uşaqlar, dedi. Bu gecə İsrafil ağa buradaymış. Məni vurmağa gəlibmiş. Ax, ah, mərdan, mərdan. Bax, yaxşı göz qulaqda olmamısan. Mərdanın rəngi ruhu qaçdı. Bir an belə onun gözünə yuxu getməmişdi. Kərəm dedi, məni o çox asanlıqla vura bilərmiş. Amma istəməyib. Bilirsinizmi niyə? Qaçaqların gözlərində sanki eyni sual yazıldı. Niyə ki? Kərəm öz sualına cavab vermədi. Onu dinləyənlər içərisində arvad uşaq da vardı. Kərəm əmr elədi. Gedin, atlanın, dağlara çəkilək. İsrafil ağa da, kazaklar da hər dəqiqə başımızın üstünə ala bilərlər. Yoxsa Kərəm qorxurdu? Əlbəttə yox. O bütün obanın gülləbaran olunmağını istəmirdi. Qaçaqlar atlanıb yola düşdülər. Biraz gedəndən sonra oba görünməz olanda Kərəm atının qantarğasını çəkdi. Maral gözlü, ceyran yerişli kəhər, ayğır şahə qalxaraq yanakı dayandı. O biri atların yolunu kəsdi. 12 nəfərin gözü Kərəmə dikildi. Hamı diqqət kəsildi. Kərəm dedi, Ay uşaqlar, İsrafil ağa gecə ikən obaya gəlibmiş, ancaq məni vurmayıb. Bilirsizmi nə səbəbə, hə? O mənim düşmənim də olsa, əsli gitdi. Məni arvadımın yanında gördüyü üçün fikrindən daşınıb. Bu patronu da o atıb. Demək istəyib ki, səni öldürə bilərdim, amma arvadına bağışlayıram. Mən ona bir borçlu. Dəstə yoluna düzəldi. Uzaq dağlara yol aldı. Ay keçdi, il dolandı, Kərəm İsrafil ağaya rast gəlmədi. Yaz günlərinin birində obalar yaylağa köçməyə başlayanda Kərəm öz dəstəsi ilə kəndə üz tutan zaman yolda qəfildən çar kazakları ilə qarşılaşdı. Qanlı vuruşma oldu. Qaçaqlar yaxşı səngərlənə bilmədilər. Yoldaşlarından ikisi vuruldu kəndə girmək fikrindən əl çəkdilər. Həlak olmuş yoldaşlarının meyitini götürüb yenə dağlara qalxdılar. Kərəmin də, dostlarının da göz yaşları sel kimi axdı. Bundan sonra qaçaqlara batmaq çətin idi. Onların üstünə bir alay qoşun da yerisəydi, Kərəmin halına təfavüt eləməzdi. Çünki qaçaqlar arxalarını sıldırımlı bir dağa söykəmişdilər. Hücuma keçən düşməni isə bircə-bircə biçib tökə bilərdilər. Amma Kərəm buralarda çox dayanmaq fikrində deyildi. Dəstənin azuqəsi qutarmışdı. Açsuz qalmamaq üçün uzaq bir yerə çəkilib hökumət adamlarının nəzərindən yayınmalı idilər. Dəstə yenə yaylaqlara üz tutdu. Kərəm ömründə bu qədər qəmgin və ümidsiz olmamışdı. Obalar arana köçürdülər. Dağların döşü ilə uzanan dar, əyri-üyrü yolları qoyun sürüləri tutmuşdu. Hər tərəfdə hay-haray qalxmışdı. Yanıqlı mahnı səsləri yamaclarda əks-səda verirdi. Kərəm də, yoldaşları da bədbin idilər.'' qürbət diyarında sərgərdan gəzməkdən artıq cana doymuşdular. Ən uzağı ölümdür deyə obalarına dönmək, heç olmasa arvad uşaqları ilə son dəfə görüşmək istəyirdilər. Birdən Kərəmin gözləmədiyi bir hadisə baş verdi. Dağ yolunda qan düşməni İsrafil ağaya rast gəldi. İsrafil ağanın obası dolama yolla dağdan enirdi. Göy mahuddan vəznəli çuxa geymiş, ceyrandan iti, maraldan göyçək səkil atına minmiş İsrafil ağa çiynində aynalı tüfəng özü kimi silahlı dostlarının əhatəsində köçün qabağındaca gəlirdi. Kərəm onu lap uzaqdan tanıdı. Yoldaşlarına dönərək, atdan düşün, daşa girin, deyə ucadan səsləndi. Qaçaqlar bir göz qırpımında onun əmrini yerinə yetirdilər. Özləri də, atları da görünməz oldular. İsrafil ağa yaxınlaşırdı. O, at belində necə məğrur oturmuşdusa, Kərəmin ürəyində qiptə oyadacaq qədər qamətli və gözəl görünürdü. Kərəm intiqam saatının gəlib çatdığını düşündü. Kinlə qarışıq bir sevinç duyaraq tüfənglərini hazır tutmuş dostlarına müraciət elədi. Uşaqlar, mən demincə atmazsız ha? İsrafil ağa qaçaqların düz bərabərinə çatanda Kərəmin əlləri yanına düşdü. Atmayın uşaqlar, dedi. Amma özü nə üçünsə tüfəngin çaxmağından barmağını çəkmədi. İsrafil ağa nəyə isə gülürdü. Dostları da onun kimi şad və xürdəm idilər. Kərəm isə qəzəbindən titriyir, belə bir fürsəti əldən verməyə məcbur olduğuna hirslənirdi. Ey İsrafil! deyə qaçaq Kərəm boğuq və titrək bir nida ilə düşmənini səslədi. Mənəm, borcumu verməyə gəlmişəm. İsrafil ağa bir an, yalnız bircə an özünü itirən kimi oldu. Ancaq tezcə də tüfənginə əl attı, lakin artıq gec idi. Tərkindəki oğlan uşağı onun hərəkətlərini ləngitmişdi. Mən borcumu ödədim, deyə Kərəm Bu dəfə artıq fərəhini boğa bilməyib, dəli kimi qəhqəhə çəkdi. Sanki onun at sayağı kişnədiyi gənclik illəri geri qayıtdı. Mən də səni körpənə bağışladım. Sür atını, get. Lənət bu fani dünyaya, lənət bu zəmanəyə. İsrafil ağa əl saxladı. Yoldaşları da əl saxladılar. Hamısı Kərəmi tanımışdı. Özünü görməsələr də tanımışdılar. Bir də ki, güllə atmağın heç bir faydası yox idi. Onsuz da hədəfi görmürdülər. Kərəm də, yoldaşları da qaya dalında möhkəm səngərlənmişdilər. Köç uzaqlaşdı. Kərəm, deyəsən, dərd qəmini unutmuşdu. O qeyri-ixtiyarı saçaqlı papağını gözünün üstünə endirdi. Məlahətli, və zil səsi ilə bir-iki ağız bayatı dedi.